再来就是，如果你有点了这个解厄元辰灯的朋友，请务必要在农历的正月，也就是在国历的三月四号之前呢，吃一颗水煮蛋。同时提醒呢，有点贵人元辰灯的朋友们，也要在国历的三月四号之前呢，联系十个人呢，来表达我们的感恩之意。那么形式呢不拘，只要你能够让对方感受到就可以了。 同时，针对如果你有点治白虎或者是化天狗的朋友们，也一样呢，要在国历的三月四号之前煮上两颗水煮蛋，然后自己呢把它敲一下，再来呢做这个剥壳的动作。那这个蛋呢不一定要吃哦。同时，如果您有补福禄大运的朋友们，请务必要在农历的二月初二，也就是龙抬头这一天。 也就是国历的三月四号这当天呢，本人亲自到这个住宅附近的这个土地公庙去拜拜。如果你在当天呢没有办法前往的朋友，请务必要在当天念一次福德正神经经哦。最后呢，是针对如果本次有报名求天赐良缘的朋友们，请务必要在国历的三月十四号这一天哦，赠送长辈。 巧克力或者是糖果来请他们呢帮你牵线牵好的缘分。以上呢是针对呢呃有报名法会的朋友们呢的提醒事项。那么接下来呢我们呢要针对当周的日课吉凶呢来跟大家分享。第一个是针对周一的部分，在当天呢我们逢到的是天罡从日，所以呢。 要提醒，如果你本身是有犯到魁罡的朋友们，哈，或者是运势比较低迷的朋友，尽量呢在当天呢不要吃牛肉跟相关的加工食品。那同时，这个从日呢也逢到了油货这个星数来搅乱，因此在出行的部分呢，尤其是在交通上呢，尽量要给自己充裕的时间。尤其这一阵子总是滴滴答答的在下雨。 因此，路面难免会比较滑，还有视线呢会比较没有那么清楚。不管你是行人或者是开车的朋友们，都要格外的注意路上的安全哦。再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是马化龙居的吉客，在当天非常适合起灶出行，同时也很大力呢要注册结婚的朋友们。 如果有仙人是需要进塔的，在这一天也是很适宜可以使用。针对开运的部分，在当天呢很适宜可以帮自己安排美容、SPA，那或者是做一个经络的一个调整哦。那么透过沐浴呢，会建议在当天透过盐浴的方式呢来达到除秽的一个效果。特别要提醒一下，就是在当天呢是不利赠送的。所以如果你刚好有要去调解啊，或者是有要去。 递一些诉状呢，就要避开周二这一天，在当天，同时也不宜去跟人家去做争论哦，因为这个赠送的新数呢，会影响到它的成败。最后呢，也要提醒在周二这一天呢，针对属狗的朋友，因为我们在今年度是有逢到白虎星数的一个影响，所以您在呃出行的部分又要更加的留意了。 当天呢，除了适合入宅安香之外，也很大力可以做放水。所以针对如果居家呢，呃，比如说我们有摆这个呃花盆啊，那这个有这个水呢，我们就可以把它换掉；或者是说我们有摆这个呃开运的这个摆件，那它是有流水在转动的，那么我们也可以在这一天呢替换它的这个水哦。再来呢，会提醒大家一下呢，在当天呢。 我们呢逢到了这个重心概要呢，所以非常大力可以做交易的时间呢，会是在上午，尤其是早上的八点到下午的一点。所以如果有要做一些相关的交易呢，不妨可以多运用这个时段呢去做操作，或者是去做斡旋哦。再来，让我们来看一下，就是针对周三这一天，我们会迎接的是玉堂喜神的日子。 所以，在当天呢，非常大力去做一些喜事相关的事情哦。唯一就是要留意的是，我们的这个交易的这个金额呢，尽量不可以过大过贪哦，不然你可能会蒙受一些损失。再来呢，呃，要提醒的就是呢，呃，在当天呢，要留意这个损失呢，可能是来自于，比如说。 呃，本来是会赚的，可是我下错了单，比如说单位弄错了数字，呃，打错了，又或者是说，呃，因为时间之差，所以本来是赚的就变成赔了哈。所以在这一天的交易的部分呢，即便是好的，但是我们要留意细节的部分哦，所以也要更加的注意时间上的一个操作哦。 再来就是在周四这一天，我们会迎接的是一马月破的日子，在当天同时逢到了大号的一个星数哦，所以在这一天呢，即喜是尽量是少取的。那在这一天是很大力，我们可以针对居家的环境做一个大整理哦，还有消毒。所以呢，透过扫射的方式呢，是可以提升家中的一个家运。 在当天呢，我们也同时呢会逢到了下弦。那么逢到下弦的时候呢，是可以帮自己呢做这个祈福的。这个下弦的时间是在早上的六点三十四分，所以老师会建议大家在起来之后，也就是从七点到九点早上的这个时间呢，我们可以呢对着天宫合时，然后去祈愿。 而这个愿望呢，是针对一些你想要在短期内呢抛开的一些恶习，或者是说想要舍弃的东西。那么，我们可以透过这个方式呢来做祈愿。当天同时也很适合，可以透过沐浴的方式呢来做这个除秽的一个效果。而今。 这一个日子呢，我们不能够用盐浴哦，在这一天呢，会建议呢可以用一些有精油相关味道的方式呢来做沐浴开运哦。再来，我们来看一下，就是周五这一天，我们会迎接的是五元试驾，因此在当天也是非常大力可以帮自己补运哦。那么要透过那个比较小资的开运法呢，就是在当天可以帮自己剪指甲。 同时呢，呃，在当天呢也很大力，我们可以开池放水，而这个时间点呢会是在我们的虚时，也就是晚上的七点到九点的时候，那会建议大家可以在前一个小时呢制作开池，然后在后一个小时呢做放水就可以了。在当天同时也很适合可以透过理法的方式呢来让自己呢。 这个精神气爽，所以有需要的朋友们呢，都可以参考一下，在周五这一天去帮自己换一个发型。再来就是在周六这一天，我们会迎接的是当月的月宴日哦，所以要特别提醒呢，就是针对属牛、属龙、属羊、属狗这四个生肖的朋友们，呃，你可能呢在这一天呢比较容易会受到火星这个星宿的不断的一个影响。 那么会让你感觉到会比较不耐烦啊，或者是对事情的包容度相对的会比较低一点。那么福星福星哦，或者是说福断这个部分呢，福代表是制服，然后断呢是断除，所以在这个里这一天里面呢，要格外的去注意，就是呃，你可能会比较强势，或者是说言语上会过于尖锐哦，所以呢要特别的注意一下喽。 那么在这一天呢，如果想要抛开自己的这些负面的情绪，建议我们可以呃喝这个薄荷茶，或者是说我们可以透过呢早上呢十分钟的深呼吸吐气的这个运气法呢，来把这个负面的这个气场呢给抛除掉。但是如果你还是觉得总是有一股莫名的气没有办法排解的话，不妨我们可以让自己呢。 唱一些快歌，或者是说你在封闭的这个车子里面，我们自己怒吼几下，再下车来解开自己的这种负面情绪呢，也会是比较好的哦。最后呢，我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是雷震天门的日子哦。 当天的午时，也就是从上午的十一点到下午的一点呢，逢到的是大晋文学贵人，所以星星子弟们如果要准备学测或是要考试的朋友们，不妨可以在这一天呢去拜会文昌帝君哦，去有供奉文昌帝君的庙，然后可以去祈求帮你开启智慧哦。那么在这一天呢是不宜做交易的，因为当天逢到了流财的星数的影响哦，所以说呢。 要格外的去注意，任何的交易尽量都是延后，才会是比较理想的哦。好，以上是针对当周的日课吉凶，接下来让我们来看一下，在当周的财运王呢，也就是我们的运势王，又是哪三个生肖的朋友哦。 首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友们呢，是需要呢，给自己呢多一点的这个呃，让人感到焕然一新的感觉，也就是尽量不要那么的呃死气沉沉的让。 别人觉得你比较有一点生气，或者是有比较创新的那种感觉哦。那再来也会建议，在这个礼拜，你可以多透过一些跟这个，不管是下属啊，或者是说跟家人啊，透过一起吃饭啊，然后呢，呃，慷慨的去邀请这个饭局呢，对你来讲呢，都会有很大的一个帮助哦。因为除了可能可以从这个。 呃，动作当中呢，你们可以更加熟络之外，那可能也可以了解到互相近期的一些状况，反而可以让你们拉近关系哦。那可能这些间接都会对于你的生活啊，或者是工作上呢，日后会有一些帮助哦。所以呢，针对这三个生肖的朋友们呢，不妨呢可以参考一下，用这样的方式呢，来让自己的运势呢，可以再更加的往上一层楼。 在当周呢，我们的这个开运的植物呢是鼠尾草，然后呢，开运的这个矿石呢是蛇纹石，还有我们的开运色彩呢是黄色以及绿色哦。再来呢，我们来看一下在当周呢，其他生肖的朋友们呢又有什么需要留意的地方？首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这个礼拜是属于需要降低标准的一周哦。 而这代表是，不管是对于工作上啊，或者是对于，呃，别人的人设的这种标准呢，请你不要那么的 picky，呃，因为你可能设的太过高标了，反而会让人家觉得你好难相处哦。这也会让你们的这个关系啊，或者是说在推动的一些工作呢，没有办法顺利的推前，需要适当的放下一些自我的一些标准哦，不要。 什么都希望别人做到跟你一模一样，这样子呢才能够让事情呢更加的圆滑的往前推进。在当中呢要留意的天数，有一天是周二。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于需要促膝详谈的一周哦，而这也代表是在这个礼拜你极度的可能会觉得有那种需要被聆听的感觉，而。 你可能有一段时间被压抑了，你总是在容忍着别人呢对你的咆哮，或者是说别人对你的指责，你并没有为自己发声。所以在这个礼拜，你可能不一定是要把这些不愉快的情绪说出来，但是呢，你可以把你的心情，或者是你真正的想法呢，诉说给一个你信任的对象。啊，当你把这个些话给说完的时候呢？ 你也会让自己呢的心有这个空间跟余力，可以重新去做调整，然后呢，重新的再往前迈一步哦。那在当中呢，属牛的朋友呢，要留意的天数呢有两天哦，除了周三之外，还有周六。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于很容易把问题放大的一周，而这个问题放大呢有两个。 状况，第一个状况呢，就是你原本既定有的一些问题，你本来以为你已经处理的很好了，可是呢，你会发现有一些地方呢，有你没有发现的东西，那这个问题会衍生出比你预期呢要来的更难收尾的状况。那另外一个放大问题就是呢，你把事情呢用放大镜去，把它解读，所以把事情变得复杂化了。 因为可能太过的主观，所以导致你很容易把事情呢过度的放大。所以在这个礼拜呢，不论是是哪一种把事情放大的模式呢，对属老虎的朋友来讲都是蛮致命伤的，需要呢多加的去留意哈，然后要多 pay attention 哦，要 to detail，对你才会是比较理想的。好，那么属老虎的朋友呢，在这个礼拜哦。 呃，要留意一下呢，尽量呢要把你的 solution 呢多去把它想几条，也就是你不能只有一个 plan A，你可能要 plan B、plan C 或者是 back out 的 plan D 哦，才能够让你在任何的 scenario 的状况里面呢都是可进可退的哦。在当周要留意的天数有一天是周四，下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友，在这个礼拜呢，是属于竖起高墙的一周哦。那在这个礼拜，老师要提醒你呢，通常竖起高墙的时候，通也会意味的是说，我想要独自一个人作业，我想要自己一个人冷静。但是呢，当你竖起了这个高墙的时候呢，也会代表是你没有办法去接收外界给予你的资源，还有一些外界的变化跟讯息哦。对你来讲， 短时间可能是可以的，因为你可以调整自己的思绪。但是如果时间太长的话，就不太好了，因为你可能会对外界的一些人事物跟状况会断开连接哦。所以在这个礼拜，老师也会提醒，就是属兔子的朋友，不要把这种状况呢延置的太长哦。还有，不要太怕吃眼前的亏，也不要去用放大镜的去解读每一件事情哦。然后每一件事情都想要推敲到。 结果，因为对你来讲呢，在这个礼拜呢，顺时势的去应对每一件事情呢，会是比较理想的。那么属兔子的朋友在当周要留意的天数，有一天是周五。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于需要舍身处地的一周哦。而这也代表是呢，在这个礼拜呢，你是一个很有温暖、很有温度的一个对象，你总是可以呢。 让别人呢从他们的负面的情绪解脱来，你在这个礼拜其实是扮演的是一个很协调的一个角色哦。所以如果你刚好是本来就在扮演相关的这种角色的话，在这个礼拜，呃，是你的一个发光的时间点。但是如果你不擅长去做这件事情的时候，刚好也是属于一个学习的时间点，可以运用呢，让自己呢的这个。 去聆听啊，来达到共感共鸣哦，来提高呢对方对你的这个呃信赖度跟喜好度呢，也可以提升呢相对的，比如说针对亲密关系的部分哦。那么在当中呢，属龙的朋友要留意的天数有一天是周六，那同时也会提醒呢，针对属龙的朋友，在这个礼拜呢，尽量不要太长期的坐着，呃，在适当的时间呢，要起来走动哦。 才可以让你自己呢，在这个礼拜的这个健康的部分呢，是不会亮红灯的哦。下一个生肖是针对属那个蛇的朋友，那么属蛇的朋友在这个礼拜是属于平平稳稳的一周。 那基本上呢，在这个礼拜的状态是属于持平的，跟上周的状况不会有太大的落差。也就是你上个礼拜你觉得过得不错，那这个礼拜也会不错的持续下去。如果上个礼拜你觉得状况不是很好，那么最坏也就是还是维持这样的一个状态。但是呢，在这样的一个呃平时哈。 呃，就是可能会觉得让你觉得没有什么太大变化的状况下，你可能会觉得有那么一点点的无趣乏味哦。你还是可以把自己设定一些小小的目标呢，来去当做是短期呃当周的一个小挑战哦。那这样的话，你就可以把这个平稳的运势呢，慢慢的呢，呃拉起来了，为隔周去做准备哦。那么属蛇的朋友在这个礼拜留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。 下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜呢是属于，呃，会有一个全新视角的一周哦，而这也代表是呢，在这个礼拜呢，老师会建议我们可以用反思的方式呢去，呃，看待你周遭的各种关系，不管是呃暧昧关系啊，或者是亲子关系啊，或者是呃跟工作伙伴的关系哦。 呃，或者是有一些利害关系等等，你都可以透过模拟的方式，或者是反向思考的方式呢，来去看看是不是有需要去改变或者是调整的地方。因为有的时候，可能你在那个当下，你觉得你是没有错的，但是呢，当这个位置对调的时候呢，你可能会发现，其实你在说话的艺术方面呢，是有可以调整的一个方向哦。你可以多去呃。 揣摩哈自己有没有需要呢？再改善一下这个部分。那么在当中呢，属马的朋友呢，运势相当的旺哦，因此也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于拾回权力的一周哦。那么呢，在这个礼拜呢，呃，你可以修改呢你一些既定的一些作业的模式哦。 这个平衡呢，会慢慢的抓回来哦。再来呢，针对一些不和谐的一些关系呀，或者是一些协议呀，也都可以呢，很顺利的透过调整或者是谈判呢，把它修改回到正道上面。所以在这个礼拜也代表是呢，属羊的朋友是很适合帮自己发声，或者是说去对抗，甚至是去讨论一些事情哦，来让事情呢。 往你想要的方向去进展，所以在这个礼拜呢，是一个很适合可以那个积极的去处理事情的一周。在当周要留意的天数，有一天是周三。下一个生效是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于无需较真的一周哦。 这也意味的是，会建议你们呢，可以在这个礼拜多多的面试，正视一下自己内心真正的一个想法，然后呢，再呃走出呢你想要走的路哦，不要被他人左右，或者是说总被自己设了很多的限制呢，这样的话呢，对你在今年的发展呢，会是比较不理想的。再来呢，在这个礼拜也不用太去在意别人呢给你设的一些框架。 也不用去跟别人做比较，因为呢，你需要超越的永远只有自己哦。那么在当中呢，属猴子的朋友要留意的天数，有一天是周五。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于呢新人姿态。 那这也会代表是呢，在这个礼拜，老师希望你呢，可以把自己当做是一个 greenhorn 哈的一个角色，也就是不要觉得自己什么都知道，但是也不要太过的自以为是，而是要用一个新人的一个角度呢，也就是你有这个冲劲，然后你有这个好奇心，你有想要创新，你有想要改变的这种心思，用这样以上的这些心态呢，用这一股劲，去把你呢推上呢。 的另外一个工作的 level，也可以同时呢，把你过去呢跟呃同财之间呢，或是跟别人的这个距离感呢给缩短哦。那么在这个礼拜呢，属鸡的朋友运势也一样相当的旺盛，所以没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜呢是属于找回价值的一周哦，而这也代表的是呢。 你放眼去看的外面的这些事件呢，再来反思，是说你自己的一些想法呢，是不是够公正、够呃客观呢？而且呢，在这个礼拜呢，你会发现呢，多做一些，譬如说社会的服务啊，或者是多去帮助别人呢，你可以找到肯定自己价值的一个方式。所以，在这个礼拜呢，其实呢。 也会代表是说你需要透过去做一些你喜欢的事情，或是你擅长的事情呢，来达到这种肯定的标准哦，来达到找到自我价值的一个标准。那么在当中呢，属狗的朋友要留意的天数呢，有一天是周四，最后一个呢是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要保持弹性的一周，这也代表是呢。 你在这个礼拜，你可能会比较容易去抗拒学习，比如说换了一套新的系统，你就很不想要去用啊，你就想要沿用你原有的，或者是你一直想要用你自己的模式 SOP 去做事。但是如果今天有了一个可以让你有更多自己的时间的话，那么为何不用一下新的方式呢？你顶多只是要花一点时间去适应它跟学习它。 对，在新的学问呐，或者是理论呐，对你来讲，可能在当中是属于比较容易有抗拒的心态。但是老师要劝你，千万千万呢，要抛开这样的想法，因为它对你只会是有利无弊哦。当中要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周日。以上呢是针对个别生肖要留意的地方。接下来让我们来看一下呢。 在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属龙的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，呃，你最需要的呢，就是要保持非常的乐观，让你的另外一半或者是说你吸引的对象可以看到你很光明。 很有自信的那一面，而且最重要的就是呢，你要能够帮他解除他眼前的一些问题，尤其是如果对方在呃跟你询问一些意见的时候，你要开导他或是要提供他意见的时候，最好这个是能够被他觉得是可以纳财，而且是非常有效率的方法。那这样呢，你才能够好好的把他给收服了哦，尤其就是。 对你有那种信任的这种心态。好，那么在这个礼拜呢，我们的开运植物呢是野生的西洋参，然后开运的矿石呢是方解石，还有开运的色彩呢是荧光蓝色。以上呢是针对呢本周的生肖运势。 有喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网填表格，跟老师预约咨询时间。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。